Satya Yuga from Krishni and Sutapa. And they did great austerities, living, eating only dry leaves which fell from the tree for a very long time in order to get the benediction of having the Lord as their child for not one birth, but three births. तो बहुत पहले सतयुग में पृष्ठी और सुतापा थे वो उन्होंने बहुत घोर तपस्या की थी केवल पेड़ों से जो सूखे पत्ते गिरते थे उनको खाते थे बहुत समय तक और ऐसा करके उन्हें उन्हें ये प्राप्त हुआ कि उनके पास कृष्ण उनके बच्चे के रूप में आएंगे तीन जन्मों के लिए so they actually succeeded and in the first birth the lord came as the child krishnikarpa तो वे सफल हुए पहले जन्म में वो बच्चा आया कृष्णी गर्भ बन के and then the second time krishna and sutapa Krishna. Then he went to Gokul. He went, he, he, he appeared first in Mathura, but then Vasudev took, took him from the prison house of Kamsa in Mathura, took him over the Yamuna to the home of Nanda Maharaj in Gokul. लेकिन जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ उसके कुछ समय बाद ही वसुदेव उन्हें लेकर गए यमुना को पार करके दूसरे पार में उन्हें उठाकर लेके गए नंद महाराज और यशोदा के घर में गोकुल में तो क्यों वो बच्चे को गोकुल लेके जाएंगे क्योंकि कमस वो बच्चे को मारना चाहता था So तो वसुदेव चिंतित हैं अपने बच्चे को जो क्रूर कम से उससे बचाने के लिए और इस तरीके से कृष्णा बड़े हुए नंद महाराज और यशोदा मई के घर में they are the gate the of bringing up Devi Krishna तो वे हैं उन्हें ये आनंद प्राप्त होता है छोटे बच्चे कृष्ण को बड़ा करने का I mean, those of you who are mothers, you probably think, well, where's the pleasure of bringing up, having a child, bringing up children? Sometimes it's, it's quite trying, quite difficult. आप में से जो माए होंगी सोचती होंगी कि बच्चे को बड़े करने में क्या खुशी मिलती है कभी कभी तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत तकलीफें आती है इसमें Children need a lot of patience, they try our patience a lot and demand a lot of attention. बच्चों को बड़ा करने में बहुत सब्र लगता है बहुत सब्र रखना पड़ता है बहुत ध्यान भी देना पड़ता है And Krishna is showing that same thing when Lord Krishna, although he's the Supreme Lord, he's coming as a child to enjoy this loving exchange with his devotees Nanda and Yashoda. Krishna bhi yahi dikha rahe hain हैं जब वो बच्चे बन के आए हैं वो ये प्रेम में आदान प्रदान जो है नंद और यशोदा के साथ उसका आनंद उठाना चाहते हैं तो नंद महाराज is a Vaishya. He has nine like cows and they have a lot of milk every day. And so Mother Yashoda is a gopi and she's helping churn the milk. into yogurt, then into butter and cheese. तो नंद महाराज वैश्य हैं उनके पास बहुत गाय हैं नौ लाख गाय हैं और बहुत दूध होता है और माँ यशोदा सहायता कर रही है उस दूध को उसमें से मक्खन घी इत्यादि बनाने के लिए तो Lord Krishna is a young child he like to drink his mother's milk and he would come to his mother want to drink her breast milk. तो छोटे कृष्णा को पसंद था अपनी माँ का दूध पीना और वो अपनी माँ के पास आते थे उनके स्तन से दूध पीने के लिए But on this particular day, which was in this month of Kartik, this month of Damodar, uh, the particular day when Lord Krishna came to his mother was actually on the day of Diwali in this month of Kartik. तो इस कार्तिक महीने में जो विशेष दिन जिसका हम वर्णन कर रहे हैं जब कृष्ण अपनी माँ का दूध पीने आए वो दीपावली का दिन था And Mother Yashoda, although they had nine like cows, there was a group, there was a small group of very special cows, which gave the best milk. And they, Mother Yashoda would feed the best grass to this group of cows. and she would save that milk to give to her son. तो हालांकि उनके पास 9 लाख <coughs> गाय थी परंतु 9 लाख गायों में एक समूह था गायों का जो बहुत विशेष थी उनका दूध बहुत उत्तम होता था और माँ यशोदा उन्हें उत्तम घास खिलाया करती थी ताकि उनसे वो दूध लेके कृष्ण को पिलाए So Mother Yashoda was cooking this milk, but Lord Krishna came to drink her breast milk. So she picked up baby Krishna and she was feeding baby Krishna. Then she remembered she had that milk boiling and was on the stove and it was boiling over. तैयार कर रही थी कृष्णा को पिलाने के लिए और कृष्णा वहां दूध पीने आए फिर माँ यशोदा को याद आया कि अरे मैंने चूल्हे पे वो दूध रखा हुआ था और अब वो उबल रहा है So when Mother Yashoda remembered about the milk, and very special milk, and just only, only a few cows give this very best milk. She wanted to shoot it to her son, Krishna. So she put Krishna down and she went to get the milk to take it off the stove. तो माँ यशोदा को ने ये जो दूध रखा था कृष्ण के लिए ये बहुत जैसे हमने बोला बहुत विशेष दूध था वो चाहती थी कृष्ण पिए तो जब ये दूध उबलने का पता पड़ा माँ को उसने कृष्ण को उतारा ताकि ताकि वो जाके इस दूध को संभाल सके So Krishna wasn't happy. His, his, his mother stopped feeding you felt neglected, that my mother, she's taking more care of the milk. She bothers more about the milk than she does about me. so krishna ko ye baat pasand nahi आई ki maa yashoda ne दूध ko dekhne gayi तो उन्होंने उनको ऐसा लगा कि माँ यशोदा को दूध की ज्यादा परवाह है मुझसे ज्यादा So, you know, when little children don't get their way sometimes, sometimes they will do some mischief. तो आपको पता है छोटे बच्चों को जब अपनी बात नहीं मानी जाती है तो वो अपने तरीके निकालते हैं उसको मनाने के लिए भगवान इस प्रकार उत्तम बालक की भूमिका निभा रहे हैं अब वो कुछ शरारत करेंगे So what can he do? He sees Mother Yashoda's got many pots of yogurt hanging from the ceiling. pots with butter and ghee in them. And Lord Krishna thinks how to get them. So he gets some stone and he throws stone and they're just clay pots. And so he throws the stone, he can break the clay pot and the ghee and the butter and all falls down on the ground. तो इस प्रकार कृष्ण सोचते हैं मैं क्या शरारत करूं तो कृष्ण देखते हैं ऊपर मटके लटक रहे हैं मक्खन के घी के तो सोचते हैं हाँ ये पत्थर लेते हैं और उन मटके पर फेंक देते हैं वो मिट्टी के मटके हैं तुरंत टूट जाते हैं और उसमें से घी मक्खन सब गिरने लगता है So Lord Krishna has some of the, the different butter, yogurt and everything. And there's monkeys, many monkeys. You go to Vrindavan, you know, there's a lot of monkeys there. Even in 5,000 years ago, there were a lot of monkeys there. Today also, they're still there. Different monkeys, but <laughs> they're still there, monkeys. And they're they happy to come and eat some of the yogurt and whatever's being offered. तो वहां पर बहुत सारे बंदर होते हैं तो आप में से जो वृंदावन धाम गए होंगे आपने देखा होगा वहां पर बहुत बंदर हैं तो अभी ही नहीं पांच हजार पास पहले भी बहुत बंदर हुआ करते थे वे बंदर नहीं अभी अलग बंदर हैं तो जब वहां पर कृष्ण ये मटकियां फोड़ते हैं तो बंदर आते हैं और कृष्ण उन्हें खिलाने लगते हैं So Lord Krishna is enjoying the butter. The, the monkeys come; they're also enjoying with him. But at the same time, Lord Krishna is a little aware that his mother is going to be a bit angry with him. तो इस प्रकार से कृष्णा मक्खन का आनंद उठा रहे हैं और बंदर आते हैं वो भी ये खाने का आनंद उठाते हैं परंतु उसके साथ साथ कृष्ण को ये बात भी पता है कि अब उनकी माँ उनसे परेशान होंगी So Mother Yashoda, she'd been churning the butter and she has this special stick which she uses to churn the butter into yogurt. Oh, oh, to turn yogurt into butter. but if you yogurt into butter, turn the yogurt into butter and make the ghee. So she has the stick with her, the churning rod. And when she comes back from taking the milk off the stove, then she sees all the mess. the broken pots and the yogurt and bhakti and everything all on the floor. Oh, who's done this? She knows who's done it. She knows it must be Krishna who's done this. तो फिर जब वहां पर माँ यशोदा आती हैं तो उनके पास एक विशेष लकड़ी थी जिस लकड़ी से वो मंथन करती थी और दही बनाती थी तो उनके पास वो लकड़ी थी वो लकड़ी लेके वहां आती है और देखती है इधर इतना ये सब उत्पात मच चुका है घी मक्खन इत्यादि सब गिरा हुआ है वो सोचती है ये किसने किया होगा तब वो सोचती है जरूर ये कृष्ण ने किया होगा मथनी मथनी माँ यशोदा आती है बोलती है कहाँ है वो कहाँ है वो लड़का Where is that naughty boy? शरारती लड़का कहाँ है Mother Yashoda's got the stick in her hand. और And माँ Krishna sees his mother coming. He sees his mother coming. Jumps up. Mother's coming. Mother Yashoda. Oh, Krishna, come back, come back, come here. Mother Yashoda is running out and she's carrying the stick. तो माँ यशोदा वहां आती हैं और कृष्ण को जब देखती हैं तो कृष्णा माँ यशोदा के हाथ में वो लकड़ी देखता है और वो भागने लगता है तुरंत उतर के और माँ यशोदा भी कृष्ण को भागते हुए देखती है और बोलती है तू किधर जा रहा है इधर आ वापस इधर आ Mother Yashoda said, why are you running away? Krishna says, but why are you carrying the stick? तो माँ यशोदा कृष्ण को पूछती है क्यों आप भाग रहे हो तो कृष्ण वापस माँ यशोदा से पूछते हैं क्यों तुम ये लकड़ी लेके मेरे पीछे हो Krishna is afraid. Maybe his mother is going to beat him with a stake. कृष्ण डरे हुए हैं शायद मेरी माँ ये लकड़ी से मुझे मारेगी right we don't beat the children you know that right we don't beat children you show the stick but you don't use it तो आपको पता है ना हम बच्चों को मारते नहीं है आप डंडी दिखा सकते हो लेकिन मारा मारा नहीं जाता बच्चों को Srila Prabhupada said this. He, he came to the Gurukula where we had the children in the school. And he said, you can show the stick, but you don't use it. तो शिला प्रभुपाद जी ने हमें ये कहा था जब वे गुरुकुल आए the, ki aap बच्चों ko डंडा dikha sakte ho, lekin mara nahi jata उनको So Mother Yashoda was carrying the stick. She's running with the stick and she shouted, come back, come back. And Krishna's running. No, no, you're going to beat me. You've got the stick. I'm not coming to you. No. And Mother Yashoda, come back, come back. Krishna said, then put the stick down. तो माँ यशोदा भाग रही है कृष्णा को बोल रही है वापस आओ वापस आओ कृष्णा बोल रहा है नहीं नहीं मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगा तुम्हारे हाथ में ये डंडा है तुम मुझे मारोगी तो बोलती है नहीं वापस आओ तो कृष्णा बोलता है ठीक है डंडा फेंक लो फिर मैं वापस आऊंगा The mother had sort of put down the stake and then she caught hold of Krishna and she thought, this boy is so mischievous. How can I control him? So she thought, let me tie him up. तो माँ यशोदा ने डंडे को नीचे फेंका और कृष्ण को पकड़ लिया और बोली ये लड़का इतना शरारती है मैं कैसे इसको नियंत्रित कर सकती हूँ चलो उसे बांध देती हूँ Try to understand. Lord Krishna is the Supreme Lord, and he's running, and, Ma and Mother Yashoda is trying to catch him. Mother Yashoda, she's a great yogi. She's a yogini. The yogis, they're trying to capture Krishna, but if they have no devotion, they cannot catch Krishna. समझने का प्रयास कीजिए कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है और माँ यशोदा यहाँ भाग रही है और भगवान को पकड़ने का प्रयास कर रही है वो एक योगिनी है जो बड़े बड़े योगी हैं वो कृष्ण को पकड़ना चाहते हैं परंतु नहीं पकड़ सकते हैं Krishna is only captured is only conquered by pure devotion pure bhakti it's the only way in which you can overcome Krishna पकड़े जा सकते हैं केवल शुद्ध भक्ति से यही एकमात्र तरीका है जिसमें आप कृष्ण को पकड़ सकते हैं So mother, you showed against the idea I'm going to tie him up. Not, not, you know, not tightly. I'm going to tie a rope around him so that he can't go too far away. He won't get lost, go away, go to the bother all the neighbors. Maybe he'll go to the other neighbors or some disturb them. So I'll just tie him up here so that he stays within our yard. So she brought some rope and she began to try to tie up Krishna, but the rope was not enough. So तो इस प्रकार से रस्सी इकट्ठा करके आती है और कृष्ण को बांधने का प्रयास करती है So Mother Yashoda brought more rope and she joined the ropes together. Still some, it's not enough. माँ यशोदा और रस्सी लाई और फिर कृष्ण को बांधने का प्रयास की फिर भी रस्सी काफी नहीं है And although she got more and more rope, every time the rope was always just too short. और हर बार वो रस्सी ला रही थी लेकिन हर बार रस्सी फिर कम पड़ रही थी And the amazing thing is that earlier that morning, Mother Yashoda had been dressing Krishna and she put a brace, uh, uh, she put a locket around Krishna's neck and she put a belt around his waist without any trouble. But when she tried to tie him up with this rope, was never long enough. तो आश्चर्य की बात यह है कि उसी सुबह सवेरे ही माँ यशोदा ने गले में कृष्ण को हार पहनाया था कमर पे कपड़ा बांधा था और सुबह को ठीक था लेकिन अब शाम को वो जब रस्सी बांधने का प्रयास कर रही है तो रस्सी कम पड़ रही है Lord Krishna was enjoying this exchange with Mother Yashoda, seeing Mother Yashoda trying to tie up Krishna. Lord Krishna, who controls everyone, Mother Yashoda wants to control him. तो कृष्ण यहाँ पर आनंद ले रहे हैं कि इस प्रकार मेरी माँ मुझे बांधने का प्रयास कर रही है तो कृष्ण जो सबको नियंत्रित रखते हैं यहाँ माँ यशोदा उसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है So Mother Yashoda was bewildered. Why is the rope never long enough? Why is the rope always too short? Mother Yashoda became bewildered. Lord Krishna was smiling to himself. By his, by the influence of Krishna's Maya, The rope was never long enough to tie. माँ यशोदा भ्रमित हो रही थी कि क्यों ये रस्सी काफी नहीं हो रही है कृष्ण को बांधने के लिए और कृष्ण अगर हंस रहे थे तो कृष्ण की योग माया शक्ति के कारण वो इस प्रकार ये लीला में रस्सी होते हुए भी नहीं बन रहे थे The rope was always too short, just two fingers, too short. These two fingers very significant. They represent one finger represents our own endeavor in our practice, and the other represents our own actual application or spiritual practice. That there's our own devotion and our own practice. Both are important. So, दो बात ये जो दो उंगलियां हर समय दो उंगली रस्सी की छोटी <clears throat> पड़ रही थी तो ये दो उंगलियां बहुत महत्वपूर्ण है तो पहला है हमारी भक्ति और फिर हमारे जो भक्ति की प्रक्रिया है कैसे हम इसको हमारे जीवन में उतारते हैं तो Lord Krishna finally he but Mother Yashoda Kanya because Lord Krishna has another purpose to fulfill another pastime which he's going to perform after Mother Yashoda ties him up Mother Yashoda then went a little away to take care of the mill. And at that time, Lord Krishna arranged to knock over two trees which were standing in the courtyard. So, अंत में कृष्णा बन जाते हैं क्योंकि कृष्णा को आगे एक और कार्य पूरा करना था तो जब माँ यशोदा इस प्रकार कृष्ण को बांध के चली जाती है तो कृष्णा आगे जाते हैं और दो पेड़ों को उखाड़ देते हैं And so by knocking over the two trees, he delivered two sons of Kubera who had been cursed previously by Narada. He had cursed them to become trees, but they would stand in the home of Nanda Maharaj. And one day Lord Krishna would come there and deliver them from that body of the tree. And so this was the, on this day happened in this month of Kartik, on the Diwali day actually, Krishna knocked over the two trees and the two devas, they came out of the tree and they surrendered to Lord Krishna and went back to the heavenly abode. ये दो वृक्ष हैं ये कुबेर के पुत्र थे जिनको नंद महाराज द्वारा नंद जिनको नारद मुनि द्वारा श्राप मिला था तो ये दो कुबेर के पुत्र थे जिनको कृष्ण ने श्राप से मुक्त किया था और इनको कहा गया था कि ये नंद महाराज के आंगन में पेड़ बनेंगे और कृष्ण ने इन्हें अब मुक्त किया और ये वापस स्वर्गीय लोग अपने घर चले गए So on this time, we all celebrate this event by offering a lamb. We don't just celebrate this one day, you know, other things like Janmashtami is just one day. But this Damodar festival is every day for one month. We celebrate this. इस लीला को हम मनाते हैं प्रतिदिन घी का दिया दिखाते हुए तो ह, दूसरे महोत्सव हैं जैसे जन्माष्टमी उस दिन एक दिन हम मनाते हैं लेकिन ये जो महोत्सव है हम हर रोज दिया दिखाते हैं पूरे एक महीने के लिए And we celebrate it in a nice, just a very simple offering a little light to Lord Krishna. और हम बहुत सरल तरीके से इसे मनाते हैं बहुत सरल तरीके से भगवान को ये दीप दिखाता है and the effect of that light is that it destroys sinful past. Any sins which we have from the past, it can be removed through just simply that act of devotion of offering the lamp to Lord Krishna. और ये दीप दिखाने का नतीजा ये होता है कि हमारे पहले किए गए काफी पाप ये तुरंत नाश हो जाते हैं केवल भगवान को ये दीप दिखाने से So this is something everyone can do very easily. तो ये कुछ ऐसा चीज है जो हर कोई बहुत आसानी से कर सकता है। Now usually when we do arti, one person will do the arti, but when we do damodar, everyone can offer a lamp. तो वैसे हम देखेंगे जब हम आरती करते हैं एक ही व्यक्ति आरती करता है लेकिन दामोदर का दिया आप सब मिलके दिखा सकते हैं The other night, I was in Calcutta and we had a Fix it. program in Calcutta. के कहीं and We ले were offering lambs. We, we, we, we offered a more like a thousand lambs in, in less than an hour. You know, everybody came by, everyone would offer a lamb to Lord Krishna. And we gave everyone prasadam also, they enjoyed prasadam. तो कुछ दिनों पहले हम एक रात कोलकाता में थे वहां पर हमने ये कार्यक्रम किया और कुछ एक घंटे में ही कुछ एक घंटे में ही हजार व्यक्ति आए और उन्होंने घी के दिए दिखाए बस एक घंटे में सड़क पर ही और फिर हमने उन सबको प्रसाद खिलाया So it's a very wonderful festival. We're doing this all over the world now. We celebrate this month of Damodar. You know, sometimes in in uh, Africa, and sometimes in America, South America, and so many faraway places. People are all observing this holy month of Damodar and worshipping Lord in this feature of Damodar and remembering this wonderful pastime. How Lord Krishna becomes a little child and how he gives so much pleasure to Mother Yashoda. And we can all greatly benefit just by offering a lamp to the Lord. ये बहुत उत्सव महोत्सव बहुत प्रसिद्ध होता जा रहा है विश्व भर में अफ्रीका अमेरिका इधर भी आप देखेंगे भक्त मिलके इस दामोदर रूप को घी का दिया दिखाते हैं भगवान को और इस कथा के बारे में स्मरण करते हैं इस लीला के बारे में कि कैसे छोटे कृष्णा अपनी माता द्वारा बन जाते हैं Instead of all the months of the year, this is the most auspicious month. ऐसा कहा जाता है पूरे वर्ष के सभी महीनों में से ये सबसे मंगल शुभ महीना है And of all the rivers, the Ganga is the most auspicious, the most uh, the most sacred of all the books and scriptures. The Vedas are the greatest. Of all mountains, Govardhan is famous, and of all months, it's Damodar month is the best of all. So, सभी नदियों में से हम देखते हैं कि गंगा सबसे उत्तम है और सभी शास्त्रों में से वेद सबसे उत्तम है उसी प्रकार से सभी महीनों में से ये कार्तिक महीना सबसे श्रेष्ठ We celebrate Diwali. We also celebrate the appearance of Radha Kund in this month. We celebrate Krishna picking up the Govardhan hill this month. तो और इस महीने में हम राधा कुंड का आविर्भाव मनाते हैं दीपावली मनाते हैं कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया उस महोत्सव को मनाते हैं And, um, the Yamuna and Yama, they have the brother-sister relationship in this month. Yamuna, the sister of Yama. यमुना और यमा उनको भाई बहन की तरह संबंध होता है इस महीने में the brother sister relationship that festival goes through. तो ये भाई बहन का संबंध का महोत्सव भी मनाया जाता है मत्स्य अवतार भी इसी महीने में प्रकट होते हैं बहुत ही विशेष महीना है बहुत ही अच्छा महीना है हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए और हम इसे सरलता से करते हैं भगवान दामोदर की उपासना करके एक गीत है हम गाते हैं But you may not know the song. It's in Sanskrit. You may not know the song, but you you can hear. You can have a recording of it if you like. And even if you don't have the recording, you can still offer the lamp and have a nice picture of Damodar offer the lamp. तो एक ये गीत हम गाते हैं ये संस्कृत में है शायद आप इसके मतलब नहीं समझेंगे लेकिन फिर भी इसकी रिकॉर्डिंग को आप चला के घी का दिया दिखा सकते हैं अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो तो भी आप भगवान के दामोदर रूप के चित्र को सरलता से घी का दीप दिखा सकते हैं We have a lot of nice pictures of Damodar. If you want a picture, you can get one from our book. तो दामोदर के बहुत चित्र हैं हमारे पास सुंदर सुंदर अगर आपको ये चाहिए तो आप किसी भक्त से संपर्क करके ले सकते हैं All right. Yes. So will we do the Damodar Puja now? किसी को कोई प्रश्न है किसी को कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं Prabhuji, what is bhakti? What is bhakti? Yes. Is what is bhakti? Bhakti is the, the natural devotion, the feeling of love which we have for Lord Krishna. Bhakti means in relation, it's a term which is used in relation to Krishna. माता जी ने पूछा भक्ति क्या है महाराज ने बताया कि भक्ति हमारा स्वाभाविक ही प्रेम है जो हमारे पास है कृष्ण के लिए ये शब्द भक्ति का उपयोग केवल कृष्ण के लिए होता है We can only have bhakti for Krishna. Any other feeling which we have, you know, like personal, you know, you know, I like this, is this bhakti? I like this person or like that, or you know, bhakti for my car, no, that's not <laughs> bhakti for my job, no, bhakti for my girlfriend, no. You know, bhakti means it's, it's a feeling which we have for the Lord, the Supreme Lord, Krishna or Vishnu. That is the term which we use to describe that actual feeling, which is the natural tendency which is in the heart to have a relationship with the Lord. ये भक्ति शब्द का उपयोग केवल कृष्ण के साथ ही हो सकता है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो मेरे को मेरे नौकरी के लिए भक्ति है किसी और व्यक्ति के लिए भक्ति है मेरी गर्लफ्रेंड के लिए भक्ति है या मेरी गाड़ी के लिए भक्ति है नहीं ये भक्ति नहीं होता भक्ति शब्द का उपयोग केवल कृष्ण के लिए होता है ये वो स्वाभाविक ही प्रेम है जो हमारे हृदय में केवल कृष्ण के लिए है So that this love for Krishna is actually in everyone's heart. Yeah, we all have an, an, a natural feeling of love for God, but it's covered over and you've forgotten. it. ये भक्ति हमारे हृदय में कृष्ण के लिए सभी के पास है हम सभी को एक स्वाभाविक ही प्रेम है भगवान के लिए लेकिन अभी हम इसको भूल चुके हैं But by hearing about Krishna, then we awaken that some attraction for him. परंतु कृष्ण के बारे में सुनकर हम कुछ आकर्षण विकसित कर सकते हैं कृष्ण के लिए and when we engage in doing what is called bhakti yoga bhakti yoga means activities with with a feeling of love or the pleasure of krishna then we will develop more that bhakti will awaken and we can experience और अगर हम भक्ति योग में जुड़ेंगे मतलब भक्ति में कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो ये जो भक्ति है ये और हमारे हृदय में विकसित हो सकती है We all have the, we have a particular tendency to serve. You know, you serve your children, you serve your husband, you serve your family, your mother and father, like that, serving relatives. Sometimes the soldiers are serving their country. You're serving maybe your unity. We have that feeling, that natural uh, there. That is Hare Krishna devotees, thank you very much for joining in a short notice. Of course, uh, the audio quality was not so great. Uh, we will try to fix it out. Uh, it was, you know, uh, you know, like this was, uh, you know, started. Uh, it was not a planned event. Okay, so that's the reason there is some inconvenience. anyway, thank you very much. Of course, we have seen Maharaj. you know, having darshan of Maharaj itself is a, a great blessing. Okay, Hare Krishna. So thanks for joining in. So with all your permission, we'll end the session. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nithai Go Premanande, Hari Hari Bo.